नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकाव्य नमः शिवेभ्यः शिवपादुकाव्य गोरक्षमत् नमो नमस्ता दुरुपादिकाव्य स पिता सचि मे माता सबन्धो सच दे संसारमुह तस्मै श्री गुरुवे नमः या कुन्दषार शुभ्रवस्त्रा वृता या विना वर्दण्डमण्डितकरा या मा पातु सरस्वती भगवती निष् ज्ञ अतुलित बलधा रघुपते प्रियभक्तं वातजातम् सद्गुरु भगवान की जय महाराज की हनुमान जी महाराज की राज राजेश्वरी दुर्गा माता की निष्कलंकी नारायण भगवान की जय सना 很棒。 कार्येषु सर्वदा भवानि शङ्करो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिण प्रियाभ्यां लाजश्यामलकोमलाम् सिता समारोपित्वा पाणो महाशायकचार जातम् नमा स्वरूप